セルと私みたいなタイトルでやってみたいですが無理そうですこれ。 整理券の配布が終わって少し落ち着いた4号車からお送りしております先ほど風味爽快なので若干いい気分になっている気分をしたと思います コストもありますは C57 機のこパネルとして展示されてますこちらとこちらですねもそうですねこれはの前のですね以上 SL のナポギャラリーでしたここではですね乗車記念の3 タンプのスタンプ押し出して押していきましょうか差し込んではい注意事項優しく押してください OK です優しく押します大丈夫あ綺麗に綺麗に表示されましたねこれ持ち帰りたいと思います セールを見ると皆さん誰もが初対面でも仲良くなれるみたいで若干人見知りのところがある野沢駅到着しましたここで10分の停車があるそうです整備点検が理由だそうですああ前の方すごいですよ我こそはということで蒸気機関車通ってます僕も通ってみたいかな思います こんな感じで車両が7両ずっと続いているといやなんか感動しますねこの構図はなかなかに終了かもしれないまあ仕方がないですキャメラマン演者全て兼ねてますからねちなみに野沢駅なんですが周り何もありません何もないのがそこがいいドリンクが回ってますよ セルと私みたいなタイトルでやってみたいって人は無理そうですこれそれはそうですよね皆さん蒸気機関車移したいですよねわがままを置いてはいけないのでこんな感じで野沢駅に停車中の蒸気機関車を移しております意地が悪いなこのスプリンクラー思いっきりぶっかけてくれました何んとしてくれるんだやっぱり本物は違います では、再び乗り込みます。うん、間に合った。再び汽笛の音が鳴り始めました。SL 磐越物語、バスでございます。野沢駅、さようなら。 はではございますが、内でリマスを実施しております。後ほどリマストレインをプレゼントいたします。まだ、車内いないお客様いらっしゃいましたら、お近くの社長またはスタッフまでお待ちください。 ちょっと見づらいですけれどもサンタクロースをした駅員さん出迎えていくべきです向こうには電飾をつけた霧があるんですね秀駅に到着しましたここで子供たちを対象にしたプレゼントの手渡しが行われていますあとはこの辺りに行く星の星がもうすごく綺麗ですね まあ、サンタさんがこういうプレゼントを親子連れのお客さんにお渡ししてたみたいです。花火が始まりました。花火花火が上がりましたね。花火が上がりました。クリスマスのツリーの上に花火がキラキラと。 輝いておりますあららららどうやら花火がこれであこれは素晴らしいなんて素敵な計らいなんだメリークリスマス阿賀町の皆さんによる花火のセレモニーが終わって再び「聖霊万越物語」終電の2世紀に向かって走り出しました あれで終わりかと思ったら上がってましたもう終わりですかね終わっちゃったかな というわけで次の停車駅菅川駅ですまた車両整備と運転のため15分停車いたします菅川駅到着したみたいでちょっと出てみましょうか では津川駅への15分の停車時間のうちにもう一度蒸気機関車本体とまたご対面をしていきたいと思いますでもう辺りも真っ暗ですよこんな真っ暗